Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bienvenido de nuevo acá a essa serie de Caden Life. Hoy voy a hablar un poco sobre efectos, ¿no? Vale. Entonces, en Caden Life hay muchísimos efectos, assim. Entonces tenemos acá en esa pantalla, ¿no? Efectos, composición, ya hemos visto el efecto barrido ahí, ¿no? El video pasado. Y acá en la zona de efectos Vamos ter acá dividido, não né? Está bem dividido aí então acá temos efectos de vídeo acá temos efectos de sonido, de audio, ¿vale? então en efectos acá de vídeo yo, vou destacar alguns efectos básicos, assim, que suelo usar, assim, para ajuste de imagem. mas há muitíssimos então por exemplo hay acá aí onde donde buscar, né? não, então, por exemplo puedo buscar acá película antiga, sabe, efeitos assim mais clássicos, né Que te altera a imagem? Vale, da esse efeito aí vou ajustar acá para menos. Yeah. É. Vale. Então quando eu clico em efeito efecto acá, me aparece em essa pantallita acá. Vale. Acá. Película antiga, Entonces acá yo puedo, las opciones que me da es, puedo deshabilitar ¿no? el efecto, puedo aumentar ele y jugar con ele acá, y puedo excluirlo también, borrar efecto, ¿vale? E y así muchos más, ¿no? Por ejemplo, hay carbonzinho, por exemplo. Esses são mais para jogar assim. E dá um efeito chévere. Vale. Agora, efeitos básicos. Vou então, colocar o borra isso. Vale. Então, efeitos básicos que eu suelo usar. Né? Efeito de pantalla ancha, que vai dar um efeito massinha aí, não? Né? Então eu tento lograr assim, um efeito mais cinematográfico, aunque aí é sale. Né? Enfim, pantalla ancha ele dá esse efeito aí. Né? Mira. Vale. Ele automaticamente já te, te logra isso. Então eu posso elegir o tamanho do board acá. Vale. Isso. Pantalla ancha. Acá tiene el Lifta Gangema. Entonces ese efecto ele de um em vez de usar contraste, por exemplo, eu uso esse, que me dá já um contraste e ao mesmo tempo eu consigo, eu consigo assim como manter os negros ao mesmo tempo dá um efeito um pouco mais lavado. Olha. Real se gama ganância, a casa rosto de color, olha. Então, esses efeitos da minha, que tu pode fazer, né? Tu pode salvar eles em favoritos, por exemplo, agregar favoritos. E esses efeitos quedam guardados a cara, né? para que tu não perca depois. Pelo menos eu perco sempre, assim. Então, vocês... Arroz de color, né? Então, você tem também realce, gama e ganância, cara. Que é lindo, vale, entonces acá yo puedo jugar un poco con el color acá. Se ajusta aquí. E acá vai ter as ruedas, né? As ruedas de color yo puedo tender a um a un tono, ¿no? Entonces, por ejemplo, tender um tom amarillo acá. E ele vai balanceando. Eu acá tu pode jogar, né? Pero... Depende do que queira aí, né? Então, quanto mais cerca do centro acá, vai em tom branco natural, né? si tú vas rodeando acá, el verde no es tan suave, mira, azul. Y por eso um efecto aqui mais azulado. Acá também. Ou puedo contrastar el azul acá com Y mezclando los tonos, ¿no? Acá es como pintar, ¿no? Colorir a tu video. Vale. Te permite bastante ajuste ¿vale? Depende de lo que quieras lograr Yo voy a hacer que rapidito así, sólo para enseñar, ¿no? Ah, ahí tengo acá saturación. Então, de saturação, ele vem assim, a é 125 já. Então, tu pode dar uma desaturada. Bueno, algo sensível que dá para rogar também. Um, transformação é um efeito básico, assim. Então, transformação, ele, em esse efeito transformação, ele já vai conter para tu regular o tamanho, vale? Também tem rotação, né? Isso pode ser assim, transições com rotação também. E tem opacidade. Se você quiser sobreponer imagens, deixar mais opaco, opaco e etc. Né? Então esse efeito já tem é, um combo aí, vale? Eles ensinam cá para que, que é, é, é útil assim. o balance de blanco eu não suelo usar, pelo ai não só para que sepa. eu sugiro que haga o balance de blanco na câmera de frente, que é melhor Contraste tampouco eu uso, que eu regulo cá pelo ai há contraste. Yo puedo ir mejorar el contraste, piorar, etc. El brillo, también hay brillo y también hay ah, e a infocaraca. Então, enfoque é, pode ser útil assim, velho. Se tu, às vezes, não não quero bem enfocado, etc., ele te ajuda bem assim. Então acá, eu vou cambiar a 720 para ver melhor. E mira. Se, se eu forço muito, fica um pouco feio, né? Pero dá para melhorar um pouco aí. Mira, se eu saco, vai melhorar algo aí. Entonces, tengo acá toda esa pila de efectos, ¿no? Né? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo vengo acá a esa opción y vengo a salvar efectos. Vale, salvar pila de efectos. Entonces, isso vai salvar todos esses efeitos que eu estou criando. Então, pongo o nome acá, teste YouTube, dou OK. E toda essa pilha queda salvada aí, assim. Então, se eu quiser usar essa pilha depois, ela já está toda arrostada aí, conforme eu derrei. Isso é na passada. Então, se eu venho cá em efeitos personalizados e acatar, mira. Vale. Então, eu vou borrar acá. E agora, mira, com doble clique a teste de tu, eu, eu venho y y de los, todos los efectos que yo he usado, ya ya configurado vale. Entonces, eso me ahorra mucho tiempo así, en la hora de editar, Vale. Y hay acá esa opción de comparación. Yo clico acá y me compara antes y después así. Vale. De hecho, hay muchas cosas que mejorar, pero he hecho así un poco rápido para... Queria só enseñar os efeitos básicos así que costumo usar e que são úteis, ¿no? Uh, ah, isso. De hecho, há muitos mais efeitos aí. Sugiro que tu explore, né? Alguns, alguns efeitos como congelar, né? alguns efeitos vou falar mais adelante também, mais enfocado assim. Perdoe isso não. É, espero que tenha gostado aí, eh, que tenha sido útil. não te vídeo, se inscreve. E até a próxima.